periodo e aggiungiamo anche che come in questo periodo e anche fino alla primavera ancora una volta da diversi anni se non so con precisione quanti ho di nuovo questi sulle mani non so se si vede bene e da notare la differenza rispetto a questa mano qui, la mano sinistra, come vedete eh, ho i geloni eh, diciamo sono una sorta di mm, eh, non so precisamente come definirla però um, si raffreddano diciamo, le dita e le mani, anche dei piedi, infatti anche in quelle dei piedi così, eh, sì, perché si blocca la circolazione, appunto non scorrendo più il sangue, poi eh, le dita si raffreddano e diciamo è fastidioso eh, esteticamente, vabbè, un dettaglio, ma dal punto di vista del prurito, perché ogni tanto prudono molto ma, le dita, ma comunque io non metto nulla, diciamo, si può sopportare, metto nemmeno i guanti, ormai da anni che li sopporto, quindi quindi è eh, così voi non avete queste, questo tipo di questo tipo, diciamo, questa malattia in realtà non è una malattia ma comunque questa, questo problema della pelle non lo apro perché appunto è un po' antipatico anche in generale comunque ho dei problemi con la pelle uh, interessante poi una cosa a cui pensavo in questi giorni il nesso tra, tra malattia e genialità uh, sentendo anche un attore di, che adesso ha 42 anni, un attore principale che faceva il bambino, il nuovo Cinema Paradiso di Tornature, eh, Totò Cascio si chiama l'attore, ho sentito una sua intervista qualche giorno fa al programma cinematografo di Marzullo, molto interessante come programma, cioè eh, sottovoce poi, eh, sì diciamo sottovoce di Marzullo, e poi vedo anche il cinematografo che è molto interessante sul cinema diciamo uh, lui in questo programma l'attore uh, diceva che aveva da, ah, da anni la retinite pigmentosa che praticamente poi porta alla cecità questa malattia e diciamo eh, è stata molto bella la frase che ha detto perché ha detto certo la fama è un dono bisogna accettare che la fama è un dono allo stesso tempo anche la malattia è un dono e quindi io credo, tra l'altro, infatti abbia ragione, è che le due cose poi tra l'altro vadano, vadano di pari passo. Cioè la nobiltà dello spirito, la nobiltà... Thomas Mann parlava di nobiltà dello spirito, per differirla da un altro tipo di nobiltà che in questo momento non mi viene, comunque è più impostata sul, sul fisico. Um, sì, nobiltà dello spirito che è quella nobiltà di quelle personalità che appunto sono state dotate, diciamo, di, una grande intelligenza, insomma, di livello appunto spirituale, ma che poi hanno avuto problemi dal punto di vista eh, appunto fisico eh, oppure anche di altre malattie, insomma. E anche lui sottolineava di come le due cose, malattia e genialità, vanno di pari passo.